Tia, trazendo mais um vídeo pro canal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Rapaziada, quem for novo aqui no canal já se inscreve, já deixa o like aqui no início do vídeo, porque é muito importante para poder ver, arrumar o desempenho aqui desse canal, porque tô vendo que vocês não estão apoiando muitos vídeos de The Tank, e eu curto The Tank, mano. Por essa forma eu tô trazendo um vídeo muito da hora aqui. Hoje eu vou fazer as duas instâncias aqui, que é bem difícil de fazer aqui nesse servidor. Então, espero que vocês acompanhem. Eu vou mandar um salve aqui especial aqui pro mano aqui, né? Que é o Vini Boy foi o parceiro que ajudou nas distâncias, né, mano? Ele tá no rank 9 aí, no Hall da Fama. A continha do Caboclo. Top, né? Ele ajudou nas distâncias. E é isso, né, galera? Espero que vocês gostem. Deixa o likezão aí, fechou? Também, quem puder se tornar um membro, pra ajudar, quer ajudar, aumentar a qualidade do canal. É isso, né? Vamos lá para essa distância. Vou colocar uma musiquinha de fundo, então já pega sua pipoca, pega alguma coisa para comer, assiste à distância, aquela musiquinha. Eu vou deixar os links da descrição aí ou fixado nos comentários das músicas, fechou? Porque muita gente pede. got you and your vibes in my mind I can't get them out, no matter how hard I try I need you and your heart next to mine Yeah, I'm all about keeping it you and I When you're here, you spark chemical reactions Your aura strikes like lightning Got no words, I'm just drowning in attraction Only one way to describe it put your hands on me. Trust me, me. you touch me. Love when you put your hands on me. Love when you put your hands on me. Give you a good time. God. so beautiful the sun rays and the